Lakini pili, nataka nizungumzie ishu ya Mbowe Wamempa kesi, wamembambikizia kesi ya kwamba Mbowe ni gaidi. Nataka kusema hivi, kwanza mpaka sasa tumeshajiridhisha kama taifa na nchi nzima na watu wenye uelewa kwamba CCM imeshafeli kupambana na Chadema ambacho ndo chama pekee kinachotarajia kuchukua dola kwenye nchi hii. Zamani CCM walikuwa wanapambana na sisi kimya kimya au kwa kujibizana kwa hoja. Leo hii wanapambana kwa kukamata mwenyekiti wa chama kwa kutumia polisi. Sasa mtu yoyote ambaye amepambana na wewe ameshindwa, huwa anakuja live, yaani amekuja usiku ameshindwa, huwa anajitokeza hadharani. Kwa hiyo sisi kama Chadema tunaamini hayo ni mateke ya ng'ombe anavyotarajia kukata uhai wake, anaanza kurusha mateke. Ndio kinachotokea kwa mwenyekiti Mbowe, na pia wametumia sheria ya hujumu uchumi na sheria ya ugaidi kumshtaki sheria ya hujumu uchumi iko wazi, labda wakairejea sheria ya hujumu uchumi inasema nini, ili mtu awe na sifa ya kosa la ugaidi. Lakini pili, nataka niwaambieni magaidi wa nchi hii, wa kwanza ilitakiwa awe Polepole, wa pili Profesa Kabudi. Kwa nini nasema hivyo? Hawa watu wawili walizunguka nchi nzima kuzungumzia swala la katiba mpya. Walivyozunguka nchi nzima, kipindi hicho sisi tulikuwa tunasoma, tuko vyuo vikuu, alikuwa anaongea polepole na wakabudi kuhusu katiba mpya na kuiponda hii katiba na kutoa huu waraka polepole, kama mi mwongo aja ukatae, na waandishi wa habari muupige picha huu waraka tulipewa tukiwa tunasoma, na polepole, haya ni maandishi ya polepole akiwa amechambua katiba hii hapa, madhaifu yake yote akiwa ameichambua ameyaweka humu. Wakishamaliza kupiga spichi, walikuwa wanatugawia hii karatasi. Hii imechambua madhaifu ya hii katiba yote, yako humu na ndo haya madhaifu yaliyoenda kuwekwa kwenye katiba mpya ambayo ilikuwa ni mtazamo wa Jaji Warioba na timu yake. Wale sasa walikuwa wanalipwa a lot of money, walikuwa wanalipwa pesa nyingi kwa siku. Lakini kilichonishangaza huyo Kabudi huyo, yani kuna watu wengine, yani ingekuwa ni nchi nyingine nitakuwa wawe magereza saa hizi. Kabudi ameusaliti mdomo wake mwenyewe. Mimi nakumbuka wakati anazungumzia ishu ya katiba mpya, nilienda hadi kumpa maji. Anaongea Kabudi, anatoa macho, tunamwonea huruma. Nilienda kumfungulia maji mimi mezani. Anaizungumzia kwamba hii katiba haitufai, turejee hii summary ambayo imetengenezwa. Lakini huyo huyo nimemsikiliza anasema katiba tulionayo ni nzuri sana. Nikagundua aha, kumbe Kabudi wakati anazunguka vyuo vikuu analipwa kwa siku pesa nyingi, si chini ya laki tano kwa siku. Alikuwa na njaa, aliungana na, wa, na Watanzania wenye machungu na nchi yao alivyoshiba kabudi mdomo wake ule ule. Sasa niwaambieni, kwa mujibu wa sheria ya hujumu uchumi, mtu yeyote atakayetumia fedha za nchi kwa maana akazibadilisha zile pesa zisitende kile ambacho lilikuwa ni, ni mpango wa kitaifa, kabudi namba moja litakuwa ingie kwenye hujumu uchumi. Wametumia pesa za nchi nyingi kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya, lakini wamesaliti, tunaita betrayal Yaani umelisaliti taifa lako kwa kutumia pesa za taifa. Yaani umetumia pesa za taifa kwa lengo maalum kwa ajili ya taifa lako, lakini umekuja umelisaliti lile lengo, halijatimia. Ile ni hujumu uchumi. Kwa hiyo Polepole na Kabudi nilitarajia ndio wao wa kwanza kupewa kesi za hujumu uchumi. Saa hizi ilitakiwa wawe magereza na sio Mbowe, lakini Mbowe ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani. Bila busara za Mbowe za miaka yote, sisi Chadema tungekuwa tuishaingia mtaani muda mrefu sana. Mbowe ndo mtu pekee aliyekuwa akitutuliza miaka yote. Kwa Reginald Joseph Danda ni mwenyekiti wa jimbo la Njombe mjini. Ninaungana na wanachama wa Chadema Tanzania nzima, wanachama wa Chadema mkoa wa Njombe na jimbo la Njombe mjini kuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuliangalia hili kwa upana wake sana. Mbowe ni kiongozi wetu wa muda mrefu, amekuwepo bungeni miaka takribani kumi na tano. Amekuwa kiongozi wa chama hiki kwa muda wa kutosha. Mchango wake kwa Watanzania unatosha sana, unaonekana sana. Mambo mengi na mageuzi mpaka Chadema kuja kufikia kiwango hiki cha chama kikuu cha upinzani ndio unaonyesha namna alivyo mzalendo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa manufaa ya Watanzania wote, wanachadema wana vyama vingine vya upinzani na wana CCM. Ametoa mchango mkubwa mno. Tamko la serikali kwamba Mbowe ni gaidi, kutokana na haya niliyoeleza kwa vyovyote vile, kwa mtu mwenye akili timamu kabisa, unaona kabisa kuna ukakasi, kwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezungumza sana kuhusu kubambika kesi. Naomba aliangalie kwa haya yote, sifa hizi alizonazo Mbowe, hili linaonyesha kabisa hii kesi Mbowe wamembambika, wamempatia kesi ambayo hakustahili kupewa. Kwa hiyo naomba Rais wa Jamhuri ya Muungano na viongozi wengine wote, taasisi zote, taasisi za kimataifa, tuungane wote kuhakikisha jambo hili laki tungeweza kusema ni la kishetani lisiendelee kutokea kwa Watanzania. Naitwa Given Elias, ni katibu wa jimbo la Njombe mjini kwa upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwanza kabisa ningependa kujulisha umma kwamba Mbowe sio gaidi. Kwa nini? Angekuwa gaidi, Mbowe wangemkuta yupo kwenye kambi la wanajeshi. Angekuwa gaidi, wangekuta kwamba Mbowe ana mkuu wa majeshi, lakini Mbowe hivyo vitu hana. Lakini nataka kuongea kitu kimoja tu Nimemsikia sijui ni katibu wa vijana wa CCM huyu VCCM anazungumzia kwamba sisi tunaongozwa na katiba na sheria. Sasa sijajua katiba gani anayoizungumzia, maana katiba hiyo ndio inayokandamizwa kila siku na Chama cha Mapinduzi. Katiba hiyo hiyo ndiyo hiyo ambayo leo wanaivunja, hata asubuhi wameivunja wenda kwa sababu hawana msimamo wowote. Lakini nimemsikia anasema kwamba tuachie mahakama. Tunaiachia mahakama, mahakama tunaiamini, lakini tunasema kwamba kesho tarehe tano hatutakaa kimya, tutatembea kwa sababu tu tuhakikishe kwamba Mheshimiwa Mbowe anaachiwa kuwa huru. Lakini vile vile Nimemsikia akisema kwamba katiba hii ni nzuri <laughs> ni jambo la kushangaza sana, ni jambo la kushangaa mno kwa katiba ya miaka ya themanini, wakati watu wapo milioni tano, ndio leo hujui itumie kwa watu milioni sitini. Kwa akili za kawaida, hata mtu asiyesoma ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunahitaji katiba mpya, na tutaacha kusema, tutasema tunahitaji katiba mpya wanatuwinda kwa namna yoyote, lakini bado tunaendelea kufanyaje? Kusema, maana ni haki yetu ya kufanyaje, ya kusema, kwa sababu sheria zinatulinda kwamba sisi tuna haki ya kuongea. Tunahitaji katiba mpya ile iliyotumia zaidi ya bilioni sabini ya Mheshimiwa walioba ndiyo ituongoze leo, maana ndio mtazamo wetu leo wetu wata, wote wa Tanzania, sio ile ambao walijifungia chumbani wakaanza kuiandika. Hapana, tuyetaki hiyo, tunaitaka ile ambayo imetumia pesa nyingi, more than 70 billion. Ni aibu kwa taifa kutumia 70 billion pasipokuwa na faida yoyote. Tunahitaji sana hiyo imfikie Mheshimiwa Rais kwamba tunahitaji katiba mpya, imfikie katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwamba tunahitaji katiba mpya iwafikie Watanzania wote kwamba tunahitaji katiba mpya, tena iwafikie na vyombo vyote vinavyolinda haki na, na, na usawa pamoja na usalama wa, wa, wa wananchi kwamba tunataka haki itendeke kwa Mheshimiwa Mbowe. Makosa yote yanayofanywa na watu wengine yanakuja upinzani. Leo kiongozi, kesho mwanachama wa kawaida, hatuishi kuwa na hatia, lakini haya mambo hatuwezi kuyavumilia. Kama nimetamko tumetamka, tumechoka. Tumetamka, tumechoka. Tunataka kwenda kuonyesha kwamba na sisi tunaweza kufanya hayo ambayo serikali iliyoko madarakani inayafanya. Kesi, wanaotakiwa kuwa na kesi ni watu, lakini inakuwa kesi ina msingi, inaonyesha kwamba kesi hii mtu kafanya hiki kafanya hiki, iliko wazi, kila mtu anaona, lakini sio kwa kesi hizi. Sasa hivi hazitahitaji matamko tena tunakwenda kuona nini tunakwenda kufanya kuonekana hata sisi tuna haki ya kudai pale tunapoonewa. <clears throat> Tulifikiri tuna tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais ameliona kwamba upinzani muda mrefu sana tumetoka tukinyanyaswa, na ndio maana aliweza kusema hata watu waliopunjwa haki zao wakatamka kwamba Lissu alipwe haki zake. Tuliona kwamba kweli sasa serikali hii inaangalia kwamba wenzetu waliotangulia walimopita hawakutenda haki. Lakini kwa haya yanayoendelea sasa juu ya viongozi wetu wa kitaifa kukamatwa, kubambikiwa kesi. Kwa nini tunasema kubambikiwa kesi? Huwezi kumwambia mtu ana kesi ya ugaidi, amekutwa na silaha za kivita, amekutwa na mabomu, amekutwa akifanya nini? Lakini kwetu haya tuweze kushangaa, kwetu sisi yamekuwa ni ya kawaida. Tukumbuke kwamba tunawaongoza ni Watanzania na kila Mtanzania ana haki ya kuishi kwenye nchi hii na kufanyiwa lolote analotakiwa kufanyiwa, ili tumradi havunji sheria. Kama tunakwenda kunyanyasa hivi, iko siku nchi hii itabadilika, itakuwa mikononi mwa watu wengine. Sasa tutalia na kusaga meno, hatutaki tufike huko. Kinachoua vyama vya upinzani ni katiba. Hawatapata viongozi milele kama katiba hii itabaki hivi. Hakuna kitu kama hicho wala msitegemee. Watabaki wanaweka viraka, wanaweka viraka, wanaweka viraka, wanaweka viraka.